Jeszcze inny widoczek na Krapkowice, oczywiście ulica Wolności. I jeszcze raz zabytkowa wieża. A tam dalej kawałek murów obronnych. I kto wie, czy nie pójdę w tamtym kierunku. Niedziela 13 maja 2012 rok, bardzo zimno.